E, assalomu alaykum barcha barchaga. Bugun yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshida Jo'xir Xamjonov va bugungi yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga Antaliyani Serik degan joydamiz va mana shu yerdan sizlar bilan bo'lgan mana shu chiftlikka aylanamiz. Chiplik o'zbekchasiga nima deyiladi? Afsuski topa olmadim. Lekin bugun mana sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, chiftlik mana shunaqa joy bo'ldi. mana shunaqa qo'y, mol, xullas hayvonlar boqiladigan joy va bugun sizlar bilan birga mana shu chiflini aylanamiz va ozgina bo'lsa ham vlog o'tkazamiz va bo'lmasa bugungi vlogimizni boshladik ko'rib turgan bo'lsanglar bu apelsin albatta apelsin turkiyani hamma yog'ida pishmaydiyu lekin antaliya va sir joylarda mana shunaqa katta apelsin bog'chasi bo'ladi bog'chasi shu bog'i bo'ladi va bu tomonda zeytin zeytin daraxtini ham ko'rsatay sizlarga zeytin hozircha to'plab olishgan ve bu zeytin daraxtı. Maşallah daraxtlar. Bakın zeytin daraxı uçay. Qatdıb getməydi. Dostlar, maşallah uçay. Uzun qana qoyub çıxarır. ve bu zeytin daraxtı. Korotgan dedi. Ular katta emas bu. Ular katta bog' hisoblanmaydi bu. Kichkina. Va apelsinlarimiz ko'ringlarda sovuq. soğuk, shu ana qiladi dekabr yanvar fevral mana shu paytlarda pishadi coşkun gel. Ay bu gitse Ramazan'a ne olacak halimiz? Ay aşkım aşkım. Bir, bir poz ver. Ay. Osurdu. Oha gitti gitti patron. <laughs> eng o'zini o'zi sevdiradigan mana shu kuchugim bo'ladi bu bu hech joyda turmaydi bu tomon keladi emas bu yerda mollarga yem beriladigan joy har xil bo'ladi bunaqa yaxshi yem tuz Galvador bugungi otiladigan va bu yerda mana ko'rinmasdek somon va bu yerda bizani suyamti kuchimiz bo'lishi kerak yaqinda oltita dona kuchuk va ularni hammasi tug'di va ko'ptirgan bo'lsanglar mana yaqin tug'ilgan ancha ko'p ham bo'lmadi uni oltitaga va bitim uchini hamma olib ketib qoldi va bitta dona bittadan namalashi qoldi egasiga egasi o'zi olib qoldi bu ham boshqa nasldan nasli bir xil bu tomonda eski 90 yilda topilgan motor shunaqa qilib vlogimizni mana shu joyda o'z nihoyasiga yetkazamiz hammalarga agarda shu joygacha tomosha qilgan bo'lsanglar kattakon rahmat va keyingi vlogimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar